Ik ben als kleine jongen ben ik, eh, opgegroeid op de boerderij. In een heel klein plattelandsdorpje. Eh, we hadden koeien, vleesvee voor de hobby. Nou, rond mijn eh, zestiende uh, mocht ik onder toezicht mocht ik meejagen. Nou, dat was geweldig. Dat was bij de grote mannen. En toen heb ik daar mijn eerste haas geschoten. daar ging weer een heel ritueel aan vooraf natuurlijk. Dat wordt dan met ferme handdrukken gedaan en er wordt gezongen en eh, ja, heel bijzonder. Ja, de hond is mijn eh, beste jachtvriend. Eh, ik heb best veel jachtvrienden, maar die honden dat zijn mijn allergrootste maten. Zonder hond ga ik niet jagen. De hond is naast een heel aanhankelijk dier eh, ook een tool om het wild op te sporen. Eh, ja, met name het karakter van de hond past heel erg goed bij mij. Als er bij mij gejaagd wordt, ben ik de jagermeester. Ik bepaal die dag wat er gebeurt. Maar om een eigen veld te hebben in deze tijd is best bijzonder. En dat, ja, dat voelt gewoon heel fijn dat je toch verantwoordelijkheid hebt voor een veld waarin jij het vertrouwen hebt gekregen om daar de zaken qua wildstand te regelen. Nou, tijdens een jachtdag dan heb je gewoon hele grote diversiteit aan mensen. Eh, van de huisarts tot aan de, de koeienboer. Maar tijdens zo'n jachtdag is iedereen gelijk. Heb je allemaal hetzelfde doel en is het allemaal even gezellig. Iedereen praat met elkaar en dan zijn er geen sociale eh, verschillen. Eh, en dat vind ik juist heel erg fijn aan het jagen. Het is niet alleen maar knallen. Uiteindelijk om een stuk wild binnen te krijgen moet je een schot geven. En dan moet het geweer spreken, zeggen de jagers. En ik denk met name mensen van het platteland en van ja, het landelijke leven... die kijken anders tegen de jacht en de natuurbeheer aan dan uh, eh, rond de steden. Waar je als jager tegenaan loopt is het onbegrip. Omdat eh, mensen die anti-jacht zijn vaak nut en noodzaak niet zien van de jacht. jachtseizoen dat loopt gemiddeld van half december tot eind januari. Uh, eh, wat de jagers in Nederland schieten, dat is maar een fractie van wat er aan wild geconsumeerd wordt in Nederland. Nou, dat staat gewoon in schril contrast met bijvoorbeeld de megastallen of eh, intensieve veehouderij. van die kleine momenten, wat mij heel erg eh, goed doet, is dat je een hond bezig ziet. En eh, die dan probeert bijvoorbeeld een verzand vast te zetten. Maar die verzand die drukt zich niet, die gaat steeds een, metertje verder. Dan doet die hond doet weer drie stappen. Nou, en al die jagers zijn gespannen. En dan zijn ze de hond voorbij en dan vliegt achter een jager vliegt de verzand weg. Maar ik vind het vooral heel erg mooi dat zo'n stuk wild dan slimmer is dan de jager. die heeft gewoon gebruik gemaakt van zijn kennis en kunde. Ja, daar kan ik gewoon heel erg van genieten. Het is meestal eh, haan of uh, verzand of haas. Of dan gaat even een arm omhoog of je attendeert de jager naast je even van eh, let op, de hond die heeft iets op de neus. En als de verzand dan opgesprongen is, dan komt het schot. Pas op! Als ik dan zie dat zo'n verzand naar beneden valt, op dat moment geeft dat even een kick. Dan heb je wel even dat je hart een sprongetje maakt van yes, het plaatje is compleet, dat, dat hebben we goed gedaan. Daarnaast grijpt de emotie mij ook aan dat je een stuk levend wild uit de natuur hebt genomen. Dus als, als mens doet dat wel iets met mij. Volgens mij bestaat er geen eerlijker stuk scharrelvlees dan wild ja, het is één op één. En je weet als jager wat er in je veld leeft, wat er af kan of wat er niet af kan. En als je kunt oogsten, dan kun je daar iets uit de natuur nemen. En dan heb je een prachtig mooi stukje scharrelvlees. Het hele sociale aspect van gezellig samen zijn, eh, verhalen vertellen. Met elkaar met hetzelfde doel bezig zijn. En die, die passie, ja, dat straalt daar dan vanaf ben, je, ben je wel verschil is tussen, eh, tussen eh, normaal gesproken ja, helemaal ja. Absoluut. Helemaal niet. afsluiten met een krachtig horido. Yo. horido, Yo. horido, Yo. Ein horido. Horido, Horido.